Saluton al cio, jeni vodia via dio. Hodio mi volas paroli pri tio che dum la pasinta monato mi mute dedicis min al nova proiecto. Kai eble vi jam scias pri gi, char mi parolis suffice multe en Twittero, io mette en Facebooko, sed mi nur flanke pri parolis la afero ni fino de mia plei film, filmo, do verŝajne la plei parto de vi tutte ne scias pri la proiecto. Do, hodio mi volas pli detale pri paroli gin. Do, mi havas du YouTube in kanaloin. Effective, tri, au kvar, mi forgeses, mi havas du, almenau du. Kai unu kanalo, kompreneble, estas ci tiu kanalo, en Esperanto, sed la alia estas uh, tute en la angla. Kai estas ligilo en la prescribo, se vi volas uh, iri tien kai sekvi gin. <coughs> Pada donomen, mi havas la cron viruson, ne mi sharetas, mi ne havas. Bon chance. Um, <laughs> fec, mi es astuta. Ok, bone, bone, bone. Do, ah, kion mi volas diri? Yes, mi havas du YouTube en canaloin. Kai anta monato, iu mette plio monato, mi prezentis novan ideon en mia angla kanalo. Kai la ideo essenza estas citio ni kiel la homaro ne vere esplodis la ebloin de lingvoi. Do exemple estes muta da creitae lingvoi, sed eh, mi povas meti ilin ciuin en eble tri grupoin. Estes internaziai pontai lingvoi, esperanto, volopuco. Estes uh, eh, logicae lingvoi, lojbano, sed ancao volas esti internacia lingvo. Uh, ah, kai ancao estes um, adatai lingvoi. Sed jen cio, sed dum iadoi mi, pripre, mi pripensis aferon, kial ne estas lingvo kiu encapsuligas informon, uh, precipe matematican cae scienzan, Kai ju pli multe mi pripensis ĉi tiun aferon, des pli multe mi volas prezenti ĝin, se mi ne scias kial. Kaj ankaŭ mi kredis, ke mi ne estas sufiĉe bona lingvokreanto por fari ion rilate al tio. Do en mia angla canalo, anta monato, mi priparolis la aferon, mi didis nu, ni besonas lingvon kiu encapsuligas matematikans cae sciensan informon en la sonoin, la shablonoin, la essenson de la lingvo mem, simple porque ni povu denasce instruigin al niai idoi, cae niai idoi povas tiam uh, en iliai frue iaroi de la vivo en la, mi supposes, la, la nua educado pov simple lerni kiel analizi sian propran lingvon kaj trovi la informon ene de la lingvo mem kaj tiele la ideo estus ke ili povus eh, sen sidi en la lernejo tagon post tago stud studante stultain formuloin simple por poste fin fine povas usi ilen mi pensas nu anstataue ni povas kashi la formuloin scienza in kai in uh, en la lingvon mem kai tiam kia ili estas en la lerneo ili povas simple malpaki sian lingvon trovi la formuloin kai tui komenci uzi ilin char mi kredas ke la plej parto de nia frua edukado estas dedicita al uh, parkerigo de formuloi en la lerneo kai alia in in forum in sed ni neniam uh, eh, dedicas tiom multe da tempo al simple usado de la formuloi kai mi credes ke ni povas rapidigi la fruan edukadon de la posta generazio per uh, bone construita lingvo kiun ili denaske lernus de e gepatroj. Do kompreneble la plej parto de la mondo nenium lernus tiun lingvon, sed mi credus che estus malgranda grupo de intelektuloj uh, ah, qui tre shatus citiun ideon. Do mi presentis gen in mia angla canalo. Ca effective, la filmo tre popularigis, principe inter lingvai creantoi, uh, ah, cae ancao inter matematicistoi cae aliei homoi. Do mi decidis, nu bone, ni esploru cio eblas. Do mi creis sub Reddit, uh, ah, en la reddit uh, Reddit, uh, estas ligilo en la prescribo, kai rapide multe da homo i anigi al la proiecto kai do mi commences io mette varbi kai mi reclamis la comunumon kai nun estos uh, eh, cent homo i qui active patoprenas kai prilaboras la proiecton eble ne active sed almenau quinde homo i active prilaboras gin kai nun estas das am redatei dedicitai al projecto kai gi effective, ene de tride quintagoi rapidege evoluas kai la tuta projecto estas das democratie creita kai prisor prisorgata sed nestas tiu multa da esperantistoi qui pato prenas en la projecto eble 20% procento de la homoi Do, mi shatas tion, sed anka mi pensas, nu, kial ne um, presenti la proiecton al miei e Eble vi interesigius pri tia proiecto. Estes ege malfacile clarii la cello de la proiecto en unu malgrande filmo tia, Do mi credes che la play bona maniero, se vi parolos la anglan, simple estos idi alla cefa reteo, estos la periscribo, au idi al mia angla canalo, cae specti le filmoin tie, char mi jam productis multain filmoin per il proiecto, au simple idi al la subreddit kie prescau cio casas Do tio esas esense cio, on mi volas priparoli, Uh, se vi interesigius per il proiecto, faru tion, se ne, bone, bone, mi ancora esas esperantisto, do, ne, ne timo, ah, oh, ivo dia, malaperos. Ne, cae citio, anca mi devas diri, ne estas internazia ponta lingvo. Tute ne celas esti internazia ponta lingvo. Celas esti lingvo por malgranda grupo de intelectuloi, cui volas che siai idoi estu le plei um, mi suppose intelligentai, chara ili ne devus dedici tiu multe da tempo al parcerigo de basae scienzae cae matematicae factoi cae povas anstataue um, pasigi sian tempon en usado de la formuloi. Uh, tio esas cio. Se vi shatis ci tiun filmeton, vi scies cion vi devas fari. Shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon, se vi ancora ne abonis, mi vidos vin. Yes, mi vidos vin en via lito, en la mezzo de la nocto, mi staros en la angulo, cae mi estos en la ombroi, cae vi, vi simple sidas tie en via lito, cae eble vi, vi havas la lit covrilon tiele, cae vi rigardas al mi, cae diras, chu estas evil dia, au chu simple estas tenilo por mia jupo, mi ne scias! Ien la fino.